පුවත්පත් නම් වාර්තා කරනවා මැයිදින ඇල්මැරෙයි සජබිරැලි දෙකක් ප්‍රධාන පෙල්ල පාලි හයක් පමණයි අප මුළු සෙනග ලක්ෂයකට අඩුයි ඊට වැඩිනම් ජවිප රැලිය හිට හිටියට සැහන් මන ජවිපේ රැලිය අතිසාර්ථක හැබ සබාවට උත්තර නැති වෙලාවක දෙක් <laughs> දුක හිතුනේ මහින්දක රැලිය දෙක්ක පස්සේ කම්කරු දෙනේ සම්බන්ධයෙන් මැල්කම් ලස්සන මාටිකල් රටබල් ගොඩ නැගෙන්නේ වැඩ කරන මහන්සි වෙන මිනිසුන්ගෙන් නමුත් වේදිකාවල බෙරිහන් දෙන්නේ ඒ මිනිසුන්ගේ මහන්සියෙන් බදු සල්ලිවලින් ජීවත් වන වැඩකට නැති පාලකින්වීම කෙදවච්චකයක්. හසාගේ කතාවකට ෆය වෙලා සමාජ මාධ්‍ය ඇතුළත හොඳමකි දහතේ හෝ හතේ ජවිපේ දිවයිනට විරුද්ධම නඩුදාර නඩුවක් දිනලත් තියෙන බොරු ප්‍රෝත්යක් වාර්තා කරා කියල් ඒකට මංජුවත් ගාවලා අභිෂේකව ගාවලා සුජිත්වත් ගා පඩිගන්න පඩි පඩිදිලත් නැමීමස. <laughs> අයිබන් බ්‍රනෝ අයිබන් සචි අයිබන් අයිබන් ඉතින් සැහන කාලකට පස්සේ සෑහන ගාලකට පසේකට වහින්ට පයිතින් අපිට එක හේතු තිබුණ එක නිවාඩුත් තිබන පහි දස්ට ඉතින් අද අද මාතෘකා කීපැත්තින මං අද ගන්න මාතෘකාටිකරයන් සරලව කියාගෙන යන්න එකක් ඊය පෙරේද තිබුණු මැයි පැලිටික ශේෂණ මතක් කරන්න ඕනේ එකේ මෙහිරෙලි වාර්තා වුණු ආකාරය සහ මේරෙලිවල විශේෂත්වය ටිකක් කතා කරන්නේ මිසයි ඊට පස්සේ පහුගේ දවස් ටිකේම මේ සමාජ මාධ්‍ය ඇතුළේ ජවිපේ අපිව කරේ තියාගෙන ඉන්නේ හරිද මාර මාර මේ මේවත් පෝස්ට් වගයක් ලියවුනේ පෝස්ට් වගයක් හැදුනේ මේ ඒ ටිකත් ඒ ගැනත් පොඩි කතාවක් තියෙනවා සහ ඒ ප්‍රවෘත්තිය ගැනත් කතා කරන්න නියමිතයි ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රෘති කීපයක් තියෙනවා ඉන්ට්‍රස්ටිං විශේෂම ගෙට්පීක් එක වාර්තා කරපු ප්‍රෘති ටිකක් ඉතුරු ටික අපි තියමු කිවරියස් එකට මේ තුරු ටික කිවරියස් එකට තියමු වතමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අද කතා කරන්න භාජන වුණේ අභිෂේක මැයි මැයි දින සැමරුම පුවත්පත් නම් වාර්තා කරනවා අරුණ වාර්තා කරනවා මැයි දින ඇල්මැරෙයි කියලා ඒක ඉතින්දාල් දෙනව සජබි රැලි දෙකක් ප්‍රධාන පෙල්ල පාලි හයක් පමණයි සමජ සමාජයේ රැස්වීමක්වත් නැහැ කම්කරුව පුටුවල ඉඳගෙන දේශන අසති ආපු මුළු සෙනග ලක්ෂයකට අඩුයි එහම තමයි ප්‍රෘති වාර්තාවෙන අරුණේ ඊට පස ඊට වැඩිය නම් ජවිප රැලිය හිට සැහන් මන ජවිපේ රැලි අති සාර්ථකයි මං හිතන්නේ මේ ජවිපසන්න මෑතක දැක් අවපාහ අවුද්දක මැරල තිබෙන නෑනයෝ සහ මේ පාරතිබ ජවිප මැරල් මේ රැලිය වෙන දයිවට වඩා වෙනස් මගෙන ෆෝමේෂන් පවා ටිකක් වෙනස්යක් මේ මට මතක හැටියට ටිකක් වෙනදට ජවි පෙරැලිවල තිබුණු ඇල්මරුණු ගතිය මේ පාරතිබුන්න මේක මාර ජව සම්පන්න රැල එනජිට එනජයක් තිබුණා ජගත් තිබ ලොකු පිරිසක් හිට ලොකු පිරිසක් හිටිය ඇත ඒ කියන්නේ ජවිපේ බලය පෙන්වා ඉතින් අර සාපේක්ෂව වෙනදට ඔය ඕක පෙන්න්නේ පොහොට්ටුවනේ තර ඇත්තටම වෙනදට හයිලයිට් එක තියෙන ප්‍රධාන ධාරාව තියෙන පක්ෂයට තමයි මේ මැයිරලි හයිලයිට් එක තියෙන්නේ ගැන ප්‍රධානගෙන ඒ ඊගාව නේද බලයට එන ලයින් එකේ තියෙන පක්ෂ තමයි මැයිරලි හයිලයිට් වෙන්නේ නමුත් මේ පාර ප්‍රධාන ධාරාවේ පක්ෂ ටික නිකන් ඇල්මැරිලා ගිහිල්ලා තැන් තැන් වල පුටු 10 15 දැක්ක මෙතන විමල්ගෙකෙත් ඉන්නවා උත්තර සභාව උත්තර සභාව හිට තිබුණා හයිට් පාක් එකේ උත්තර සභාවට උත්තර නැති වෙලා වගේ දැක්කා <laughs> විමල්ගේ කතාව ඇතුලේ තිබුණලු කන්ස්පිරසි ගොඩාක් තිබුණලු මම ඒක කතාව අහන්න හම්බුන්නේ නැහැ තාම අහපු අය මම දැක්කා ලියලා තියෙනවා විමල්ගේ කතාව නිකන් අර මොනවාද සයිෆයි ත්‍රිලර් එකක් නේ මොකද්ද ස්පයි ත්‍රිලර් එකක් වගේ එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මේ මොකද්ද විශේෂයෙන්ම මේ අර අරගල පොත විකුණන්න ට්‍රයි කරන එතනත් මම හිතන්නේ මිනිහා ට්‍රයි කරාලු එහෙම ලොකු මේ හෙන හෙන සයිෆයි සොරි මේ මේ මොකද ස්පයි කතාවක් කියන්න ට්‍රයි කරාලු ඉතිං ඒක තිබුණා ඊට පස්සේ මැරලි ගොඩකුත් තිබුණ නේද සමහර බන්දක් පොඩි ක්‍රේටව මේරලියක් වාර්තා කල වාර්තා ලතිබන එක මහිතන අපේ වෙබ් එකෙත් වාර්තා කල තිබන සුජිත් පුළන්ගුණුත් ඒ ප්‍රෘතියත් හොල ගම මේ මං හිතන්නේ ඒක වාර්තා වුණේ මේ මං හිතන්නේ උතුරේ පොඩක් ඒකේ වෙන ස්වරූපයක් තිබුණා කියලා මේ රැළියේ <coughs> මං ප්‍රවෘත්ති හම්බුනොත් පෙන්වන්නම් ඊට පස්සේ ක්‍රිස්තියානි ඔය කම්කරුදිනේ වැඩ කරන කම්කරුවෝද නැත්තම් නෑ අපි මොකද්ද මේ මේ මේ මේ ඒක තිබුණේ මේ වෝඩ් වගේයක් දීලා මම නිවුස් එක හොයාගන්නම් මම අපි අපේ සයිට් එකට ගැහුවා ඒක මේක හොයාගමු ඊට පස්සේ පෙරට ගාමිය කේරලිය තිබ්බ දෙල් කන්දි දන්න උගේ ගොට්ටනකන් ඒකෙත් සැලකියුතු ප්‍රමාණයක ප්‍රමාණයක හිටියා වෙනදට වඩා පෙරට ගාමියකෙත් හිටියා ඊට පස්සේ කැම්බල් එකේ තිබ්බ මම ඔය වටේම ඇවිද්දා ඊයේ මට සජ්ජබේක හොයාගන්න බැරුණා පිටට යන්න බැරුණා ඊට පස්සේ තිබුණ මේ ඇතුල දස ඇතුල ඇතුලට යන්න බැ <laughs> ඒක පමන් ලයිව එක දැක්කයි සුගත දාසයක කොහමරි පිරෙන්ඩ සෙනක හිටිය හිටිය කුමර රවි එම වැඩේ කරලා තිබ්බා සහ දුක හිතුනේ මහින්ද ගෙරලිය දැක්කන් පස්සේ කියන්නේ මේ කොහොමද විච්ච පක්ෂයක්ද මේ මෙතනට වැටලා ඉන්නේ කියලා පොඩි හට්ස් ටිකක් පොඩි කියන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් කැනපි දෙකක් ගහලා කැනපි දෙකක් ගහලා ඒක ඇතුළට දාලා ඒගොල්ලෝ එළි ස්ටේජ් එක ගහලා තිබ්බා ඒ කැනපි අසෙත් සෙනග කියන තරම් ලොකුවට හිටියේ නැහැ ඊට පස්සේ ලොකම එක තමයි ඉතින් ජවිපය ජවිපයක තමයි යන්න ඕනි මං හිතන්නේ මෛත්‍රී නුවරද කොහෙද එකක් කරා එකක් කරා ඒකෙදි කියලා තිබුණා ඒකට හරි ආඩම්බරයි කිව්වලුනේ ඔව් <laughs> ආඩම්බරයි කිව්වලු මොකද්ද ආය කාත් එක්කත් එකතු වෙන්නේ නැහැ වගේ කතාවක් කියලා තිබ්බා තව මොකද්ද වෙන වෙන වමේ පක්ෂ බලය ගන්නව නම් ඒගොල්ලොන්ගේ සහාය ඕනි වගේ එකක් ඔන්න එකක් කියලා තිබ්බ මම නිවුස් දැකපුවා මේවා ඔහොම තමයි මේරළි අප්ඩේට් එක කොහොමත් ඊයේ බුණු ඇවිදිනකොට කොළඹ මං හිතන්නේ අඩුම ගානේ බස් 1000ක්වත් සෑහට තිබ සෑහන තිබුණ මහිතන හැම පාටි කෙනෙ කොළඹට සෙනක අරංආපොය මහිතන බස්නං එන්ඩති සෑහන්ට කොළ දහකෙක් දස්වන්සය වගේ එක් දාහකෙක් දස්වන්සය හැමතනම තිබෙන හැම පාරකම් බස් තිබ්බ සන්න සමශය මට මදක් නිදහස් චතුර ශ්‍රීන්දර ේ පැත්තර යන කම බස් පාක් කරල තිබ මේ පරල තිබ මේ වස්ස ඇත යුනියන් පලේස් අවර ප්‍රදේශ හගක්කේ ජයිපෙටාපේවා මේ ඔවෝ තුමයි රැලි තුමයි රලිය හල්තන ඕ කෝමරි ජවිපේ මේරලිය සාර්ථකයි අපි සාර්ථති සාර්ථකයි NPP එක මැරල්ල තිබෙන මේ පාර NPP එකත් තිබෙන ජයිපකත්තමයි මේ මැරලිය සම්බන්ධයෙන් මැල් මැයි කම්කරු දෙනය සම්බන්ධයෙන් මැල්කම් ලස්සන මාටිකල් එක මංහිතන මම මම කියවපු අපිට හම්බුණු නේද හම්බුණු මා සරිසරි මටත් හම්බුණු ලස්සන මේක අපිට හම්බුණු ලස්සන එක මේ මැල්කම් මට අවසර දිලතින ඔයාගේ මේ ආටිකල් අපේ සයිට් එකේ පබ්ලිෂ් කරන්න මේ මැල්කම්ගේ ආටිකල් කියවන්න මාර ලස්සනය ලස්සන්ට ලියන්න පුළුවන් ලියන එක හරි ලියන ලියනකාරි හම්බල්නේ රහට ලියනවා කියලා රහට ලියනවා අභිෂේක අපි චුට්ටක් කිය මං උඩින් උඩින් කියන්න මේ කම්කරු දිනයක් අපි මැයිරැලියක් ගැන කතා කරට මොකක්ද මැරැලියක් පවත්වන්න හේතුව කියන කාරණය මං හිතන අපි මේ හසාලත් එක ලෙට්ස් චෝක බවට දන්න මගේ පොතකට හිටියන <laughs> මේ මල් පොච්චිට හිටිය මල් පොච්චිට හිටිය <laughs> ෆස් ටයිම් මේ වගේකට ම මේ වෙලා තමා තේරුම් ගති ජෝක් කරන එක සහ බුණ දන්නවද මේ ලංකායි මුලින් මැරලියත් තියෙන හේතුවමකක්ද කියලා රජයට පක්ෂපාති වෙමු ඒක අපි දා කිවන <laughs> රජයට පක්ෂ ඒ ගුණසිංහ ඉංගලිෂ් එක්දා සටසිය දස් නමසය හතේ හරි තිස්තුනේ හ දෙකක් කොළඹදි තියන්නේ විසි හත්ත හරි තිස්තුන හරියස් තිස්තුන තිස්තුන විසි හතේදි තමා මෙහෙම තියන්න ඕනි වගේ එකක් එන්නේ වගේ මට මතක විසි අතේ තමයි අර කවුද මට එස්සේ වික්‍රම සිංහද කොහෙද එයා විසි හතේ තමයි ඔය මේ කම්කරුව ගැන කතා කරන්න කතා කරන්නට තිස්තුනේදී තමයි පවත්නේදී ඊයේ e ගුණසිංහ තියෙනවා කොළඹදී ඒක තියන් රජයට පක්ෂපාති වෙමු කියලා එකට සහභාගි වෙන්නේ ඒ කාර්ය ආණ්ඩුකාරවරු ඇතුළු කියන්නේ රජයේ ඒ කාලේ ඉංග්‍රීසි රජයෙන් තිබ්බේ ඒගොල්ලෝගේ බිරින්දාවරු තමයි සහභාගි වෙන්නේ ඊට පස්සේ තිස් හතරේ තමයි මුලින්ම වාමාංශික නැඹුරුවක් තියෙන පක්ෂයකින් මැරලයක් සංවිධානය කරන පක්ෂයකින්න මැරලක් සංවිධානය කරන්නේ ඒකේ මතක විදිට එස්සේ වික්‍රම සිංහ තමයි පටන්ග තියන්නේ එකට හේතුව කියන්නේ එකන තේමා පාටය තමයි කදද වැටුප් සම වැටුප් දෙන්න කියන එකයි නිදහස ඉල්ලයි සුද්දුන්ගේ නිදහස ඉල්ලයි එතකොට රාජ්‍යමන්ත්‍රණ සභාවේ නියෝජතයත් තමයි එස්සේ වෛද්‍ය එස්සේ වික්‍රමසිංහ එයා තමයි එතන මේ ගන්න එදා ඉදන් තමයි ලංකාව මැරලි පැවැත්වෙන්නේ විශේෂ අවශ්‍යතාක් අවස්ථා කිහිපයක හැර දිගටම මැරට තිබිලා තියෙනවා මහිතන මේ අවුරුදු දෙක තුන තිබුණනෑම ඊට පස්සේ අසූ ගනන්වලද කුදනවත්තල තිබ ඇතරම සුජිත් මට හරි පුදුමයි ජවිපේ සංවිධාන ශක්තිය මේ කියන මුළු එකන්නේ ඔයාමට කිව එක සාමනෙන් ගොල අවරුද්දක් තිස පලෑන් කන දැන් දැන් දැන් දැන් මහිතන් ඉල්ළඟ මැල්ටෙකු ලැස්තිවෙන ගැන එගුල්ලොන්ගේ අවරුද්ධ ඉවෙන්ට් එක සාමාන්‍යෙන් ඔය මේ වන් දැකල තින සෝශල් මීඩියාවල හෙම ළමයින් පෙළ පාලටරන්ගෙනව කියලා බුලි කරනවනේ නෑගොල්ලෝ ඒක මේ හෙන ගැන බිම්මට්ට මේ පාක්ෂිකයෝ ටික එන භක්තියෙන් කරන වැඩක් ඕ එක මේ එදාට ළමයින් වරගෙන බත් බැඳගෙන වෙන ට්‍රිප් එකක් එනවගේ ඇවිල්ලා සහ එකට මාර ගරුත්වයක් තියෙනයගොල්ල එහම පාක්ෂිකටයක් හදන්න පුළුවන් කියන්නේ පක්ෂ කාඩ එකක් කැනෙ මොකක්ද අපි කියන්නේ ඩයිහඩ් ඩයිහඩ් ඩයිහඩ් ඒ මේ පාර ඊට අමතර කට්ටියකුත් ආවා කියලා මට හිතෙනවා මම කියන්නේ කාඩයකට අමතරව පිරිසක් හිටියා මම හිතන්නේ මම මට නිකන් අහන්න හම්බුණා NPP එකේ කට්ටියටත් මාත් මම අහන්න හම්බුණා NPP එකේ කට්ටියත් කට්ටිය අරන් ආවා කියලා මේ දෙදස් පහල විතරටල මාත් ජයිප මැරල්ට ගිහින් තියෙනවා ම කරල්ලිකටත් ම ගිහින් තියෙන කැන ම දහතුන තෙන්ටල මඟ මැරල්ටි බලන්න යනවා මේ පොඩි එක නාතල් එකත්තියෙන ගිල්ල මනාද වෙන්න ටික බලන්න දස් දහතුන තල මංගේ පෙළපාලිය වෙල්ටන අප යාලු කට්ටියත් එක්ක ඒකල්තින් ගිහලා යාලු හම්බෙන එක පොඩි වෙන ලල්ල එකක් තියෙනවා එක මරු ඉතින් අත්දැකීම ගැන මනුසේක පොඩක් එක පාරක් කර ගිහිල්ල ට්‍රයි කරන සෑහන මට මට ගුරත් කියප එකත්තම එක මැයි රැලියකට ගියාට පසෙන්න මොරල් අපලා නිකන් නිකන් ඊට පහ පහෝදායිදර නියන් ජක්කුවගේ මොරල්ලයක් හැදෙන කියල මට මට මේ පාරත් ම පරන්න කොහො දන්නම සම්පූර්ණ කතාටික බැලවෙන අන්තිම කතාව ලාල්ලෙම සැරට කතා කරවන්න දැක්ක අන්තිම කතා කරන්න සාමාන්‍යයෙන් නායකය අනුර හෝ සෝමංශය හෝ කට එකටම අන්තිම කතා කරන්න හිටපු නායකේ යන්න ඉතින් ආපහු හෙන මොරල්ලකින් මොරල් අප් කල කල තමයි යන්න ඒ කතා පිළගට බලන්න බැරුගේ යමුණද කතා කරේ කියලා මේ මන් ලාල්ගේ කතාව ටිකක් දැක්ක අභිෂකරමං අරක කියන්න එක්ද සටසි අසු හයේ තමයි මේ කියන අවුරුදු මැයි මාසි හතරෙන්ද චිකාගෝ නගරේ ඇමරිකානු කම්කරුවෝ ටිකක් සාමකාමී රැලියක් පවත්වනවා ඒකට හේතුව තමයි මේ දවසට පැය අටක උපරිම සේවා කාලයක් ලබා දෙන්න කියලා ඊට පස්සේ මේ මේ වැඩවර්ජනය සිද්ධ වෙන්නේ මැක් කෝමික් කියන කර්මන්ත ශාලාවේ සේවකයින් මුල් කරගෙන මොකද ඒකොල්ලෝ ඒ කාලෙදි දවසට පැය දහයක දොළහක වැඩ කරනවලු මාර්තන් දාසය දහට වගේ වෙනවා ඊට පස්සේ හොම වෙනකොට පොලිසිය මේක විසුරුවන් උත්සාහ කරනකොට මේක හිටපු කම්කරුවතර හිටපු කෙනෙක් පොලිසිය දිහට ඩයිනමයිට් බෝම්බයක් විසි කරනවා කියලා කියනවා මේකත් එක්ක මේක ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ නිලධාරීන් හතර දෙනෙක් මේ යනවා ඊට පස්සේ මේ සාමකාමී නිලධාරී හතර දෙනෙක් නිලධාරියෙක් වෙන්නද මම නිලධාරී එක්කෙනයි මේ එක්කෙනයි ආ සෝරි මේකේ තියෙන නිලධාරීන් හත් දෙනෙක් මේ යෑමත් සවත් තවත් 20 ගණනකට තුවාල සැලවීමත් කියලා මැල්කම්ගේ සටහනේ තියෙන්නේ මේ ඔය අර මංහිතන මේ ඔය රතු වෙන්නේ එයින් පස්ස එයින් පස්සේ මේ සාමකාමී රැලිය ලේ වැගරීම ඉගෙන අදටත් මට මතක යක ඒත් කතාවන අපේ සොරි අප මේ පලවිද ලෙස් ජෝක බව්ට කතාවන අද වෙනකං ඒ බෝම්බ ගහපගෙන හොයාගෙන නෑසු එකන අර පාස්කු ප්‍රහරය වගේ <laughs> වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා එක මේ ගවමට එක විසි විසිලාන් කරපුීම නැත්තං අදලකම් පැනි විසින් ප්ලාන්් කරපු වැඩක් කියලා එක මේ කරන්න මේ සහ හරි ඊට පස්සේ තමයි මේක ඉතින් මේ බෝම්බ ප්‍රහාරය සිද්ධිය මුල් කරගෙන මේක සේවකයෝ කීප දෙනෙක්ට මරණ දනුවම හම්බෙනවා ඊට පස්සේ මරණ දනුව හමුණාට පස්සේ එක්කෙනෙක් මරණ දනුව හම්බුණු එක්කෙනෙක් සියදිවිත් නසා ගන්නවා සිර මරණ දනුවට කලින් කලින් ඊට පස්සේ 8 දෙනෙක් කම්කරුනායකයෝ 8 දෙනෙක්ට මරණ දඬුවම් දෙනවා හතර දෙනෙක් වෙලල මරණවා මරනවා එක්කෙනෙක් එල්ලලා තිදී නොසා ගන්නවා ඊට පස්සේ තව එක්කෙනෙට ඊට පස්සේ අර මරණදනුවම හම්බුනවාගේ මරණදනුවම ලිහිල් වෙනවා ලිහිල් වෙනවා කියන්නේ ඊට පස්සේ එන ආණ්ඩුකාරවරයා හරි මේය හරි කියනවා ඒක වරදක් නෙවෙයි ඒ සිද්ධිය වරදක් නෙවෙයි කියන එක ඊට පස්සේ මරණ දඬුවම මෙව කරලා නිදහස දෙනවා ඒගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ ඉතින් මේ සිද්ධිය ප්‍රසිද්ධ වෙනවල හේ මාකට් සිද්ධිය විදියට මේකෙන් පස්සේ මේ සිද්ධිය සමරන්න ඇමරිකානු කම්කරුවෝ දවසක් යොදා ගන්නවා කම්කරුවන්ගේ සිද්ධිය විදියට ඔව් මෙහම කියන ඊට පස මෙතන හාට ඉතින් ප්‍රංශය ගැන කතා වෙනවා ඊට පස ඕස්ට්‍රේලියාව ගැන කතාවන තව තියෙන දැන් යුරෝපයට සීත කාල ඉවර වෙන්නේ මැයි මාසෙලු අප්‍රේල් මාසය අන්තිම ඉතින් සීත කාලයෙන් මිදීමේ දවස වගේ නිසා මැයි මාසේ මල් රීඩ් එකක් දෙන ඕ එහෙමත් තියෙනවා ඉතින් ඊට පස්සේ කම්කරුවන්ට මුල් තැන මල් පොකුරක් දෙන ඊට පස්සේ මැයි ගහක් වටේ ගොල්ලොන්ගේ සංස්කෘතිකොල්ල ඊට කලින් ඒ මැයි දිනය කියලා ඔතන මැයි රැලි පවත්වන්න කලින් මං හිතා හෙමාකට චතුරස්ත්‍රය සිද්ධිය වෙන්න කලින් ඉතිහාස ඉතිහාසේ ඉතින් ඔහොම වෙනවා ඊට පස්සේ ඔහොම හොම වෙලා මේක අවසානය මැල්කම් කියනවා ඉතිහාසය රසවත් වෙන්නේ මේක අන්තිමේදයා කියනවා දේශපාලකෙන් විසින් පීඩාවට පත්වන ජනතාව එකතු වෙලා තමන්ගේ විරෝධය කෝපය හා කනගාටුව පළ කරන්න මැයි පළමුවෙනදා යොදා ගැනීම වරදක් කියලා කියන දකින්න අමාරුයි. ඇත්තරම මේ කියන්නේ ඇමරිකාවේ සිද්ධිය යනාදී මේ කම්කරුවන් සම්බන්ධයෙන් මේ සිද්ධිය මේ කම්කරු දිනය ගොඩ නැගෙන්නේ ඒ කාලේ තිබුණු අර රදල වැඩවසම් යුගයට යුගයේදී වැඩ කරන ජනතාව විසින් රදලයින්ට එරහිව. ඒ කියන්නේ පවතින තමන්ව සමන්ගේ ශ්‍රමය සූරා කරන ඒ රදලයින්ට එරහිව නැගුණු මේ සටනක් නෙමේක. හැබැයි ඉතින් <laughs> අද මේක අනිත් පැත්තනේ සිද්ධ වෙන මේකේ අවසානයේ කියනවා බ්‍රූනෝ නෑ අද ඇත්තටම අභිෂේක අනිත් පැත්තට වඩා අද ඇත්තටම හරියටම කම්කරුවා කියලා කියන්නේ කවුද කියලා ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරගන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා නේ ඩෙෆිනිට් මම කියන්නේ කවුද හරියටම එද අයියත් අපි ට්‍රයි කරන්නේ කවුද කොයි ලෙවල් එකට යනකම් දැන් කම්කරුවගේ භූමිකාව වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ ඉස්සර ඔව මම කිලිසරමයි දෑගත්තයි මිටියයි මිටියයි ඉතිං නමුත් පාලනය කරන පක්ෂයම පාලනය කරන නායකින් එකතු වෙලා පවත්වන මැයිරලි දැක්කම හිනාවෙන්නේ කොහොමද කියලා හිතාගෙන අමාරුයි කියලා මැල්කම් කියනවා. ඉතිහාසයේ රසවත් වෙන්නේ එතන ආඩම්බරයක් හෝ මවාපෑමක් නැති තාක් පමණයි. ඇයි අප ඉතිහාසය ගැන කතා කළ යුත්තේ හේතුව බොරුව වංචාව සහ රැවටීම මගින් ලියන ඉතිහාසේ අපි හැමෝම රූකඩයින් බවට පත්වන නිසා. එහෙම කියලා අවසානයා කියනවා. ශ්‍රමය බැටුපක් නැතුව ගෘහ සේවේ යෙදෙන කාන්තාව වහල් සේවේ සුදුසුකම්වලට ගැලපෙන රැකියා නොලැබීම හාම්පුතුන්ගෙන් වෙන හිංසනය ලිංගික හිංසනය ශ්‍රමය සූරාකෑම ඥාතීන්ට හිතමිතුරන්ට තනතුරුදීම අර්ථසාධක මුදල් විශ්‍රාම වැටුම් නොලැබීම වැනි දහසක් මාතෘකා කතා කළ යුතු මෑයි දිනය දේශපාලන දිනයක් බවට පත්වීම තවත් එක වෙසක් දවසක් හෝ තවත් එක නත්තලක් පමණක් බව වටහා ගැනීම අපහසු නෑ රටවල් ගොඩ නැගෙන්නේ වැඩ කරන මහන්සි වෙන මිනිසුන්ගෙන් නමුත් වේදිකාවල බෙරිහන් දෙන්නේ ඒ මිනිසුන්ගේ මහන්සියෙන් බද බදු සල්ලිවලින් ජීවත්වන වැඩකට නැති පාලකින් වීම කෙදවචකයක්. ඉසුරුමුණියේ පෙම් යොල කැටයම නෙලපුූ වඩවා තවමත් ඉලුක් පැලෙයි නැද්දි. ඒවගේ මිනිසුන්ගේ මළගම්වලට අරලිය ගහ මන්දිරේ හෝ සිරිකොතේ කොඩ් සුදු කොඩියක්වත් නැගෙන්නේ නැති බව අපිහන්නේ අද ඊයේ ඉදන්නේ මට ඒ මැයිරැලිය දිහා බලාගෙන ඇදි මැල්කම්ගේ මේ කතාව මතක් වුණා. බරුණ දන්නවද මේ ඇමරිකාවේ කැනඩා වගේ රටවල්ල මැදින සමරණ කාන්ත කියලා. අතල් ඇදදාන දෙකැනි වාඩු දීලා කියන්නේ නෑ ඒකල වකස් ඩේක සමරන මැදින වකස් ඩන සමනක නම් මැදින වෙන්නේ මයි පල පලවෙද හිදන වකස් ඩේක සමරන සැප්තැම්බර් මාස පලවෙනි සඳදා ඔවුනේ සැප්තැම්බර් මාසි පලවෙනි සඳදා මත් ඒක දැක්කක් සුජිත ඒත් එක්ක මේ වැදගත් කතාවත්ති නො මේ පහුගේ දවස් දෙක තුනේම මේ අපි මේටික කටෙන්ට් හැදුනෙත් නැහැ මේ හසාගේ කතාවකට ෆය වෙලා සමාජ මහද්‍ය ඇතුළත හොඳ මේකින් ඒගැන්නේ අපි මේක කබ්බෝ කබ්බෝ රජ කරපු රටක්ලු ඒ හින්දා මේ මේ කබ්බන්ට ගහන්න ඕනෙලු එහෙම කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ මේ අපිට ගහන්නේ. හරිද? يعني මේ රටේ අවුල් හදලා තියෙන්නේ අපි කියලා වගේ එකක් තමයි කියන්නේ කොහොම නමුත් එහෙමද? එතකොට මේකේ ප්‍රවෘත්තිය තමයි මේ මේ මේකට පාදක වෙන ප්‍රවෘත්තිය තමයි මෙන්න මේක. මල්ලි මේ ප්‍රවෘත්තිය පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. හරි. මේකේ තියෙන්නේ ණය ගැනීමෙන් විකිණීමෙන් මිදුණු රටක් හදමු. අනුර කුමාර දකුණු කොරියාවේදී කියයි. මෙන්න මේක පාදක කරගෙන හසා ඔපීනියන් එකක් ගත්තා. බුලටින් එක නිවුස් බුලටින් එක. පළවෙනියටම කියන්න ඕනේ බුලටින් එක කියලා කියන්නේ නිවුස් වල තියෙන බුල් ටික. අර හැමදාම හසා පටන් ගන්නකොට කියනවා. මේ රටේ වාර්තා වුණු ප්‍රවෘත්තිවල බුල් ටික රිපෝට් කරන. ඒක ඒකේ සැටාය වර්ෂන් එකක් තමයි බුලටින් එක කියලා කියන්නේ. හරිද එතකොට මේකට එක නිවස් රිපෝට් කරන්න නෑ නිවස් රිපෝට් කරන්න හරිද එතකොට වාර්තා කරලා තියෙන එක තමයි කෝට් කරන්නේ එතකොට මේ ප්‍රවෘත්තිය වාර්තා කරලා තිබුණේ දිවයින හරිද ඔව් දිවයින බොරු ගහනවා තමයි හරිද ඉතින් දිවයින ගැහුවා ගඩොල් තියෙනවා කියලා ගැහුවා අඟහරුවල එතකොට අර මොනවාද ඊට පස්සේ අර බුද්ධ ආගම හොඳ මාගම වගේ කරා වගේ ප්‍රවෘත්ති ගොඩාක් අහපු පත්‍රයක් තමයි දිවයින කියලා කියන්නේ එක හරි දිවයින එහෙම ඒවා ගහනවා. එතකොට දැන් මේකේ ටයිටල් එක ලස්සනයිනේ ණය ගැනීමෙන් විකිණීමෙන් මිදුණු රටක් හදමු. ටයිටල් එක ලස්සනයිනේ ටයිටල් එකට කාටවත් ඔෆෙන්ඩ් වෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම දන්න විදිහට සුජිත් ඔයා තමයි මතක් කරේ 2017 හෝ 17 හෝ 7 17 හෝ 7 ජවිපේ නඩු දාලා දිවයිනට විරුද්ධව නඩු දාලා නඩුවක් දිනලක් තියෙනවා බොරු ප්‍රවෘත්තියක් වාර්තා කරා කියලා. සමාව ගත්තත් කියලා කියනවා දිවයින කියලා කියනවා. එතකොට මම දැක්කන දැන් මේ ප්‍රෘති වාර්තා වෙන්නේ දහනමේද දහනමේ අපේල් දහනමේ අපේල් දහනම අතර අපේල් දහ රෝගෑම්ම කරන්න විසි නමේ හරි විසිට හරි වගේ අපේල් දහනමේ ඉඳලා මේ ප්‍රවෘත්තිය සම්බන්ධයෙන් ෆැක්්චෙක් වෙනවා තම්මෝ මම මෙහෙම එකක් කිව්වෙනෑ මේ සම්පූර්ණ බොරු වාර්තාවක් දිවින වාර්තා කරලා තියෙන කියලා මන්දක්කනෑ අනුරගේ ෆේස්බුක් එකේවත් එහෙම නැත්තම් ෆැක්්චෙක් මේ ආතන ටික් තිනන ෆැක්ට්‍රි සෙන්ඩෝ වගේ ආතන තිනවන ඒ ෆැක්්චෙක් කලා තිබුණෙත් නෑ එතකොට සාමානෙන් එතකට අපි හිතන්න පුලන් රයිට් කියන්නේ දිවයින කියන්නේ ක්‍රඩිබල් පත්තරයක් නෙමේ ජවිප ගණන් ගන්න ඇති පත්තරය කරති දස් දාහතේ ප්‍රශ්නින් පස්සේ ඒ ඒ අවුලට මොනහරි කරනවා කියලා හැබැති මේ තකට මංහිතුව හෙමව ශයා කරන්නෙත් නැතුව ඇති අනුර කියලා නෑ හෙමත් නෑ මේ දෙදා සිසි දෙගේ කාලෙදි වගේ ඒ ගැන ලියපු අනුර ආටිකල්ස් එහෙම මේ අනුර රැලියකදි කරපු ආටිකල්ලයක් එහෙම මේ ෂෑ කළ දිනවා රනිල් ඔලුවෙන් හිටගෙන JRට ආවේශ වෙන්න හදනවා රට විනාශ කළ කළ කණ්ඩායම්වල පොදු හතුර ජවිපේ ඔහොම ඔහොම එහෙම ප්‍රවෘත්තිත් මේ අන්ුවක පේජගේ ෂයා කල තියෙන පොඩ්ඩක් පහලට ගිහිල්ල බලන්න ද මේක මේක පාදක කරගෙන අපිට ගහනකොට මේ එකනෙ මරු තැන් දැන් ඒ එහෙම එකක් වාර්තා වුණු ගමන් මේවා මාර ප්‍රොපගැන්ඩා මේ අපි මේ මෙහෙම එකක් කරන්න ලස්සන කන්ස්පිරසි ටික කන්ස්පිරසි ටිකක් පැල කරනවා ඒකට මංජුවත් ගාවලා අභිෂේකව ගාවලා සුජිත්වත් ගාම පඩිගන්න පඩි පඩිදිලත් නැමීම <laughs> එහෙම හෙන්න හෙන වැල්වටාරන් ටිකක් ඇදගෙන ඇදගෙන යන මලි මේ මේ ප්‍රෝෘතිය පෙන්වා නේද මේ තමයි අරර මේ මීට කලින් ෂයා කරලා තියෙන කොමරි මෙතන මේ ඔෆෙන් වෙන්න ඇත්තටම මේ නිවස් එකට නෙමේ මේ නිවස් එක මරුණේ පත්තුනානං ගියොත් ඕ ගියොත් වචරයක් අවත්යක් අවුත් ඇතෙක් වගේ තමයි මේක තියල තියෙනෙ නාය ගැනීමෙන් විකුණුවෙන් මිදු විදුරු රටක් හදමක මිනිසු කැමතින තොර දැන් පළවෙනිටම මේක කියන්න ඕනේ මම හිතන්න මේක අනුරගේ ෆෙස්බුක් එකේ සරලෝ කරන්න පුළුවන් වැඩක් මෙන්න මෙහම මේ ප්‍රෝතිී ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකක් කරගෙන මං මෙහෙම එකක් කිව්වෙ නෑ එතකොට අපි කියන්නේ නෑ ණය චුට්ටක් ගන්න වෙනවා සමහර ඒවා ප්‍රයිවටයිස් කරන්න වෙනවා ඒක තමයි අපේ මතේ ණය කියන්නේ පවක් නෙවෙයි ඒක ඇල්ල ලියන්න ඕන මේ මේ මෙහෙම අදහස මම කිව්වෙම නෑ මේ සම්පූර්ණ දිවෙයින ෆේක් නිවුස් එකක් ගහලා තියෙනවා අන්න එහෙම කිව්ව ගමන්ම අනුරගේ ඔෆිෂියල් පේජ් එකකින්ද මේක අනුර කිව්වා කියලානේ කෝට් කරලා තියෙන අනුර ඉන්න පින්තූරයක් දාලා ඒක අන්තික ලංකා පත්තරයක් ම කියෙන පත්තරයක් විදිට අනුර රෙකක්නයිස් කරන හිද අර විදිට ආටිකල්ලම ශා කරල තියෙන්නේ ඇඩ්ඩෙමත්දාන ඇඩමත්දානන චන්දකාලට අඩුද්දානෝ මද වෙන අඩුද්දානෝ එතකොට මේ මෙහෙම එකක් ගියපු ගමම එනම් ආටිකල්ල එකයින් කරගන්න නෑ මේකින් මේ ගමට මේක මරු ගමේ මේක වැඩ කරයි ගමන්න ගමට මේක හොඳ හිද එක අතාරන මහිත ම කිව නැතිවනත් කමන්න ම කිව නැතිවනක් කමන්න මේකට ඔපිනියන්න එකවට පස තමයි කට්ටිය ෆයවෙන්නේ තොට අහෙනම් කරන්න ඕනේ රයිට් මේ ප්‍රවෘත්තිය මුලින්ම ෆැක්ට් චෙක් කරන්න ඕන මේක මෙහෙම කිව්වේ නැහැ කියලා. ඒතර අනුර කියනවා අපිත් ණයත් ගන්නවා අපි විකුණන්නත් වෙනවා. සමහර වෙලාවට කියන්නේ ප්‍රයි. ඔය විකුණනවා කියලා කියන්නේ මේ දවස්වල කතා වෙන රීස්ට්‍රක් රීස්ට්‍රක්චරින්. ඒ කියන්නේ මේක මේ මේ පෞද්ගලීකරණය සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ කතා ටික එන්නේ. මගේ අවසාන යෝජනාව තමයි මේ ප්‍රවෘත්ති අපි අයින් කරගන්නවා. මේ කියන්නේ මේක වීඩියෝ එක අපි අයින් කරගන්නවා. මේක ෆැක්ට් චෙක් කරන්න. හරිද? එක ඕගොල්ල ෆැක්්චෙක් කරන්න මෙහෙම එකක් කිවෙන හැ කියලා මේක එලිය කියන්න මං කියන්නේ කොහැරය වෙලා කියන ම මෙහම කතාවක් ජීවිතර කියන්න නා ගැනීම විකිනීම බිදුණු රටක් හදනෝ කියලා කියන්න ෆිසිල් ස්ටේට්මට එකක්ට අනුර හරිද එතට ඒක මංහිතන්නේ ඒකට බොරුවට නිකන් අපිත් එක එල්ලිලා වැඩ නෑම පත්තර තිබුණු නිවස එකක් තමයි හසාකෝට් කරගන්න අනුර පහුගේ දවස් කීපේම කතා කරකනෙන් එකම කතාවක් එක නොගොල බලන්ඩ හලාවත කතා කරප එක පානදුර කතා කරප එක කොරියාව කතා කරප කතාව එකමයි මේ ප්‍රවෘත්ති පහුගේ දවසල වෙබ් අඩවි සර්ච් කරල බලන්ඩේ ඒ සර්ච්චන ආටිකල්ස් එකම එක තියන්නේ ගැන අන්ුව කියන්නේ නය නයගණ්ඩයි විකුණන්ඩයි නායකෙක්කෝ නෑ අපි ජාතික ආර්ථිකයකට දේශී ආර්ථිකයකට යනවා මේ සම්පූර්ණ වැරද්ද කරලා තියෙන්නේ මේ පහුගේ කාලේ පාලනය කරපු දේශපාලක්ෂණය කියලා මං පොඩි වීඩියෝ කලිප් එකක් පෙන්න්නම් අභිෂේක මේ මේ දෙදස් පහලවේ මහින්දක දස් පහේ දස් පහේ මහින්දක කැම්පේෙන් එකට ජවිප කරපු කැම්පේෙන් එකක් වීඩියෝ එකක් ජනතා න්‍යය පත්‍රය තුළ එසඳහ වෙච්ච වැඩ පිළිවෙලක් නෑ තියෙන නිකං ස් පොරොන්දු කීපයක් විතරයි නමුත් මහින්ද චින්තනය තුළ එසඳහ වෙච්ච විද්‍යාත්මක වැඩ පිළිලක් තියෙනවා එක තියෙන්නේ බඩුමිල අඩු කරන්න නම් අපේ රට ජනතාවට සහසවසන්නම් ඉස්සල්ලාම ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් අපට අවශ්‍යයි නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්‍යයි නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් අවශ්‍යයි. ඔය දැන් කියන කතාවත් ඒකමයි ආ. වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ජනතා න්‍යාය පත්‍රය තුල නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමට වැඩ පිළිලක් නැහැ. ඒ වෙනුවට තියෙන්නේ සියල්ල පිටරටින් ගෙනත් දෙන එකක්. කිරිපිටිත් පිටරටින්, හාල්මැස්සොත් පිටරටින්, පරිප්පුත් පිටරටින්. එතකොට පිටරටින් බඩු ගෙනන නම් එයාට සිද්ධ වෙනවා මුදල් උපයන්න. ඒ මුදල් උපයන්න සිද්ධ වෙන්නේ ලංකාවේ තියෙන රාජ්‍ය ආයතන, බැංකු වගේ වටිනා දේවල් විකුණා දාලා. නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමා ඉතා පැහැදිලිව කියන වෙලා තියෙනවා ලංකාවේ කිසිම රාජ්‍ය ආයතනයක් ජාතික සම්පතක් විකුණන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඒවා කළමනාකරණය කරලා පාවිච්චි කරලා නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් හදනවා. දැන් කියන්නේ තෝකමයි. දැන් කියන්නේ තෝකමයි. අතමිට සරු කරලා බඩු මිල අඩු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ගැබිනි මවුරුන්ට පෝෂණ මල්ලක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම කුඩා දරුවන්ට අවුරුදු 5 දක්වා ඔවුන්ට කිරිපිටි ගැනීමට රුපියල් 200ක දීමනාවක් ලබා දෙන්න. නිකන් දෙන ආර්ථිකය හදන්න. සේවකයන්ට ජීවන ජීවන වීදීමට මුණ දීමට රුපියල් 10ක ආරම්භක දීමනාවක් සහ වැඩිවෙන හැම ජීවන අංකයකටම රුපියල් 2.50ක මුදලක් ගෙවන්න. ඒ වගේම ජනතාවගේ බඩු මිල ඉහළ යාම වළක්වන්න පාලනය කරගන්න සතොස නැවත ක්‍රියාවට නගලා රාජ්‍ය මැදිහත් වීම සහිතව භාණ්ඩ මිල පාලනය කිරීම අවශ්‍ය කරන පස්සෙත් ඒ කතාවම කියනවා. ඉති දැන්ටත් කතාවේ අලු අඩු මේ මහින්ද චින්තනය ඒ කාලෙ කියපු ටිකම තමයි දැනුත් කියන්නේ මම මගේ ප්‍රශ්න මෙච්චරයි කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ විරෝධය මේ බොටම් ලයින් එක මේ අනුරගේ මේ පහුගේ කතාටික ඇනලයිස් කරගෙන ඇනලයිස් කරන්න යන පහුගේ කතාටික බලාගෙන බලාගෙන යනකොට මේක තියෙන කතාව තමයි ප්‍රයිවටයිස් කරනවට විරුද්ධයි අයිF එකට විරුද්ධයි හරිද ඔය දෙක තමයි ඔය නාය කියල කියන්නේ අයිF එක මොකද මේ වෙලා වෙන කවරුන්න ඇදිලා නෑ මේ රටට තර මේ රටට මේ වෙලාවේ අයිF එක කිය අවශ්‍යතාවය මොකක්ද මූල්්‍ය විනය හදනක රට මූල්්‍ය විනය හදනකෙතර IMF එක ග්‍රාන්ට් එක ගැන නෙවෙයි කතාවෙන්නේ. එතකට මේ කතාවෙන්නේ IMF එක ලංකාවට එන්නේ රටේ අපේ ගෙවුම්ශේෂ අර්බුදයක් තියෙන එතකට ගෙවුම්ශේෂ අර්බුදයේදී ඒකට අවශ්‍ය කරන මූල්්‍ය විනය හදනක තම ගොලු මැන්ඩේට් එක රට ආර්ථකයක් කොට දාන එක IMF එක මැන්ඩේට් එක ඉන්න එක රට ඉන්න ව්‍යාපාරිකයෝ ටික රටේ මින්න මිනිස්සුටික කරගන්න හට ආර්ථකයක් හදාගන්න එක මේ දේශපාලක්ෂිට කරන්නත් බෑ. රටේ ආර්ථිකය හදන එක දේශපාලක්ෂණයට කරනවා කියලා කියන්නේ එහෙනම් පට්ටපල් බොරුවක්. දේශපාලක්ෂණය ව්‍යාපාර කරන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ. මේගොල්ලෝ කවුරුත් ව්‍යාපාර කරන කට්ටිය නෙවෙයිනේ ව්‍යාපාර කරන්න දන්න අයත් නෙවෙයි. ඒතර රටේ මිනිස්සු ව්‍යාපාර කරන්න. මේගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඒකට ඕන කරන මේ මේගොල්ලෝ මේ දැන් කියමින් ඉන්න ටික තියෙන්නේ. පරිසරය. වටපිටාව හදන එක. වටපිටාව හදන එක. මම කියන්නේ දැන් මේගොල්ලෝ රෙඩ් ටේප් අයින් කරන එක. ක්‍රෝණිය ක්‍රෝණියකෙන් මුදුවගන්න මුදුවගන්න ඒටි අපි ඕන තරම් කතා කරලා තියෙනවනේ එම් සුජිත් දැන් මට මගේ පොයින්ට් එක තමයි මේ සියලු විරෝධය හැදෙන්නේ මේ IMF එක දිහාවට. හා IMF එපා. හරි IMF US නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ US පැත්තෙන් එන එකක් නේ අපි වෙස්ට් එක පැත්තෙන් එන එකක්. එහෙනම් සොලියුෂන් එක කියන්නේ. මං කියන්නේ කෙටි කාලීන මධ්‍ය කාලීන දිගු කාලීන විසඳුම මොකක්ද? චීනෙන් ණය ගන්නවද? කියුබාවෙන් ණය ගන්නවද? කවුද දෙන්නේ? අපිට ඩෙට් කැපිටල් මාකට් එක එතකොට මේ අපිට ෆොරින් ඉන්වස්මට මේ ඔක්කම බ්ලොක් එකන IMF එකේ හම්බෙන සටිෆිකට් එක විතරයි ගෙන IMF එක කියනවනම් රයිට් මුන්ට මුල්ල විනයක් තියනෝ කියලා අන්න මේ රට රට ඉන්වස් කරන්න පුළුවන් මේ රට දැන් හරි ගන්න වැඩ කරන්න පුළුවන් එක් තරපිට ඩෙඩ් මාකට් ඇක්සස් නෑ ඔය ඩොල බිලින දෙකයි දශම නෙවේ නමය නෙවේ වැඩේ වැඩේ ඒක දන්නවන මේ කවරුත් මේි බාල නෙවේ තුර එෙන මොකක්ද සොලූෂණය කියල කියන්නු ජාතික ආර්ථික හදන එක ආර්ථිකයට දේවල් එකතු කරන එක ඕවනයිට් කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි හරිද මං කියන කවරුහරි අයිF එකට විරුද්ධ නම් මේ වෙලාවෙන් ඕ අපි හැමදාම කියලතින ඒක මේක ලේසි පහසු ගමනක් නෙවෙයි මං අපි ගැන කතා කරන හැමදාම කියල්තින මේක ඉතාම අසීරු ගමන ගියා පි හැමෝටම හැමෝටම අපි හැමෝම මේ පරිප්පෝ කන්න නියමිතයි ඉස්සරහදිත් කන්න නියමිතයි එතට මේ බර්ඩ්ක් මේක මං කියන්නේ අර මේක මං ආසම කතාවක් තමයි මේකට වගකිව යුතු හැමෝම මේක පරිප්පෝ කනවා මං කියන්නේ මේ කැන මේ රට මෙතන්ට වැටෙන් මකැන චන්දීපු මිනිස්සුන්ගේ ඉඳලා මගෙන අපි හැම මේ පරිපු එක පරක්න්න එහම නැත්ත මේ පරිපු අරයන්න අපේ ළමයිගේ පරම්පරාවට මේක කල්දාගන්න පුළුවන් රනිල්ගේ ක්‍රමයට කල්දාගන්න පුළුවන් දනල ප්‍රශ්න කරලා කල්දාගන්න දෙන්න කල් කරමින් ඉන්නතේ කරමින් ඉන්නතේකන ඒ ක්‍රමයට කල්දාගන්න පුළුවන් හැබැයි කල්දම්ම කියලා මේක දවසක් එනවා එක්කෝ අපිට එහෙම නැත්නම් අපේ ළමයින්ට මූණ දෙන්න වෙන මේක රටක්නේ එහෙම කල්දාලා තමයි අපි දැන් මේ කට කන්නේ. කට කන්නේ. මම මේ අවසානයේදී මේ කතාව කියාගෙන ආවේ එහෙමනම් මේකට සොලියුෂන් එක කියන්නේ මේ මේ ෆය වෙන්නේ මේ මේ මේ පහුගිය ටිකේම දිගටම දිගටම IMF විරෝධය හදාගෙන එන්නේත් එක දිහාවක. හරිද? මට පේන විදිහට සුජිත් මේ සියලු කතා ටික හැදෙන්නේ IMF විරෝධයක්. හරිද? අයF එකට මේ වෙලාවේ ලෝක විරෝධ චීනය චීනය එතකොට අපි අපිට ඒක කන්ස්පිරසි කියන්න දෙයක් නෑ ඉතින් චීනයි ජවිපේ ලඟින් වැඩ කරනවා කියලා ඒගොල්ලොම කියනවා ඉතින් අපි දන්න මං කියන ඉතුරු ටික ඉතුරු ඩොට්ස් ටික ඔයගොල්ලෝ ගලප ගන්න මම කියන්නේ මේ විරෝධය කොහෙන් දෙන්නේ එකම විදියට විමල්ගේ විරෝධයම මේගොල්ලන්ටත් එනවා පහුගිය දවසක ලාල්කාන්තත් කියනවා විමල් යෝජනා කරනවා ලාල්කාන්තත් ස්ථිර කරනවා කරනවා ලාල් සහ මේ විමල් මම දැක්ක ඉන්ටර්විව් එකේ කර පොත ඇතුලේ යුව සම්බසිඩර් අරගලයට සම්බන් කර ඒක ඒක ලාල් පිළිගන්න මෝකරි මමත් එකඟයි වගේ වගේ තැනකිද කතා කරන ට මංහන්ට තින ස්වයු එකින් ඔගුලන්ට පන්සාව ස්වයු තන හිටියන මගෙන ස්වයුගත් එක් හිටපු කට රංගලෙම හරි හොඳ ංක වැඩට හිටිය මගෙන ඒගොල්ල එලිට විල්ල කියන්න නෑ මෙහමකක් කුන්නෑ මේ රටේ මිනිසු ඇත්ත ප්‍රශ්නකට එලියටාවේ ඇමරිකාටත් කාටවත් මේක පුළුවන් වනේ නෑන මේ ගෙවල්ලන්න මිනිසු ෙදරට කරට එක් කපන්න දවසර පෑ හතුනක් දොලක් ඇමරිකා මදිහත් නෑන පෝරවලට ඇමරිකා මදිහත් උන්නෑන පොරපාකිවේ පාකිවේ <laughs> ඇමරිකාවන වේනේ ති එතකට මේක රට මිනිසුගේ ඇත්ත ප්‍රශ්නයක් රට මිනිසුගේ ඇත්ත ප්‍රශ්නකට මිනිසු එලියටාව ම මේ අවසානයේ මේ ඩොට්සික ගලපන්න මේක කොහෙ දරයි යන්න ම ගැන මේ සියලු දෙනාම පාටපක්ෂ බේදයකින් තොරව අවස්ථා ගණනාවක වග කියන්න ඕනේ වර්තමාන තත්ත්වයට දැන් මේ ඉන්ටවිව් එකේම මේ මේ කතාවෙදිම මේගොල්ලු කියනවා මහින්ද පොරොන්දු වෙනවා රාජ්‍ය සේවකින් රජයට මේ මෙච්චර ගානක් බඳව ගානක් කල්තෙන් බඳව ගන්න එක මං හිතන්නේ කියන්නේ බිමල් බිමල් හරිද එතකොට එහෙම එහෙම තමයි මේ රජේ බර හදලා තියෙන්නේ මේක මොලූස ගන්න බැරිතන්ට හදලා තින්ම කියන්නේ කවුරු හරි කියනවා නම් අපි තක්කඩි කියලා එතන මේ මොකද්ද මේකත් ප්ලස් තක්කඩි ප්ලස් ප්ලස් ප්ලස් අපි දක් අපිට තක්කඩි කියලා කියනවා අපි මොනා කරලද <laughs> අපි ඉනියා <laughs> ලිබ්බෝ කියලා කියනවා <laughs> නියෝ ලිබ්බෝ කියලා කියනවා අපිට එල්ලන්න නැති බැනර එකක් නෑ ලස්සන නම් ටික එක හොඳයි ඉතින් ඔව් මේ අනිත් එක ඒක මරු ලිබ්බෝ කියන එක මරු මොකද දන්නවද දැන් ඇත්තටම මේ යස් කතාවට යන්න නෑ මගේ යන්න නිකන් මතක් කරගෙන ඇත්තටම මේ දැන් ඔය යස් වල එහෙම ලිබරල්ස් ලගේ ලයින් එක තමයි මෙහි වමල් වමල්ලා තියෙන්නේ. ඒක තව ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට පැටලි පොඩ්කාස්ට් එකක් කරපුවා. <laughs> ඒක වෙනම කතාවක් අපි කතා කරා. ඒකයි බුණු IMF එකට මං හිතන්නේ ජාවිපේ විරුද්ධව විරුද්ධව චන්දය ලබා දුන්නා. සහ මේක අරගෙන අරමුණු කිව්වාගේ මේක අරන් යන්නේ දැන් ඔය ඒගොල්ලොන්ට දැන් ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනි එක්ක IMF නෙවෙයි නම් මොකද්ද සොලියුෂන් එක කියන්නේ. පැහැදිලිව සොලියුෂන් එක පැහැදිලි සොලියුෂන් එකක් කියන්නේ. මම කියන්නේ කෙටි කාලීනව සුජිත්. මං කියන දීර්ඝ කාලීනව මේ දැන් මේ 2005ත් කියනෝනේ ජාතික ආර්ථිකයක් හදනවා කියලා රටේ තියෙන ඔක්කොම මේ මේ මොකද්ද කාර්යක්ෂම කළා මීට වඩා අලුත් කතාවක් දැන් කියනවා දැන් කියනවද නැහැ මං කියන්නේ මේ 2005 පහේ කියන්නේත් අපි සතොස කාර්යක්ෂම කරලා කරාද මං කියන්නේ දස් පහහිතින් එකොලොන්ට ඒගොලු නිසාන බලයගත් බලයගත්තේ එකකොලු නිසාන බලයගත්තේ ති මං කියන්නේ එතන තියෙන ඉතුරුද කියන දැන් කවරුත් ඇන් දෙපා කියන්න එතන තිබුණ වෙන්න කොන්ටෙක්් එකක් රට බෙදන්න ගිය රනිල් ඒක කියාගෙන එන්න එපා එක <laughs> වීලු කතා අප නිසා මේ අවසාන වශයෙන් කියන්න ඉතින්නේ අර පෝස්ට් මොකක් කරමික ෆෙක්්චක් කරන්න පලවෙනි ට එකක් දාන්න ටීට් කරන්න මෙහෙම එකක් මං කිව්ව නෑ කියලා කියන්න මේ නැත්තම් මේකේ කතාව කියන මම කියන්නේ අපිත් අපිටත් උ ණය ගන්න වෙනවා රියැක්ෂන් එකක් ගන්න මොකක් හරි දිවෙන්ට රියැක්ෂන් එකක් ගන්න ඊට පස්සේ අපි ස්වභාවිකවම ගලව ගන්නවා නැත්තම් අපි ඊගාව එක ඇවිල්ලා කියන ආ දිවෙන එන ගුලක් කියලා අපි අපි කියන්න අනුර අයියෝ අනුර මෙහෙම කියලා නෑනේ අනුර මෙහෙම කියලා නෑ කියලා අපි කියන්න සහ බ්‍රෝ දැනට ඉතින් දැනට අපි කෝඩ් කරලා තියෙන්නේ දිවෙන ඔය IMF කතාවට මට තව පොඩි කැලලක් අල්ලන්න බුණු මේ දැන් ඕක හදාගෙන යන්නේ කියන්නේ ඔය ගමන ලේසි නැහැ කියලා අපි හැමෝම කිව්වනේ අපි මුලින් දම්ම කිව්වා මං කිව්වා අපි කිව්වා හා ඒක දන්නවා එක ලේසි ගමනක් නෙවේ කියන එක හැබැයි මේක මේගොල මේ අයම ෆිරෝධය අරගෙන යන්නේ ඒ අමාරු කාල එනකොට අපි කිව්වන බලට අන්න ඔය උනේ කරගත්තේ කියලා එකෙන් දේශපාලන මාස ගන්න හැබැයි ඒ අපිතම හරි එහම කරලා ඒගොලො බලය ගත්ත කියමකු දෙන්නවට ඒකතම මොකක්ද කරන්න මං අවසන් කරන්න අපේ ගෙට් පීක් ඔන්ලයින් එක අපේ වාර් මාසික ප්‍රගති වාර්තාව තියෙනවා ඉතින් වෙබ් එක පටන් අරන් මාසයයි බොහොම ස්තුතියි වෙබ් එක විසිට් කරන හැමෝටම එකට ලියන අයට වෙබ් එක විසිට් කරන අයට දවස ගාන කියවන අයට එකට කමෙන්ට් කරන අයට හැමෝටම ජර්නලිස්ට හැමෝටම ස්තුතියි ඉතින් අපි අපේ ප්‍රගති වාර්තාව අපි පබ්ලිෂ් කරා ඒ තමයි මුළු ලිපි අපි පල කරලා තියෙන මාසයක් ඇතුළත තුන්සිය පණහක් ඉතින් කියන්න සතුටුයි අපිට අවශ්‍ය කරන යන්නේ අපේ අපි මේ ඔන්ලයින් බිල් කරපු කමිනිිටිය එක අපේ මාධ්‍ය මාධ්‍ය කණ්ඩායම ඊට පස්සේ අපිට එලියෙන් ලියන අපිට අපි තාම ඇහැටවත් දැකලා නැති අපේ ලියන කියන කණ්ඩායමට බොහොම ස්තුති ඔගොල්ලෝ ඕන කෙනෙක්ට ලියන්න කියන්න එකතු වෙන්න පුළුවන් දැන්නම් අර ෆෝම් එක ෆිල් කරනවට අමතරව ඊමේල් එකක් ලිවනම් හොඳයි නේද සුචි අපිට ඊමේල් එකක් ලියන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ෆෝම් එකක් දැනටත් තියෙනවා සයිට් එකේ යට become journalist කියලා එතකොට තුන්සිය පහ කාටිකල් එතකට තාමනෙක් දවසකට එවරසි පහට ප්ලස් තුන්සිමන ප්ලස්සිකින් දැන් අද දවසත් පහුවනකොට තෑන ප්‍රමාණයක් තියෙන එතකොට නැරබුම් ආරගාන හතලිස් දහක් පැනලා තියෙනවා හතලිස් දහකට වැඩි පිරිසක් සයිට් එක ආටිකල්ස් කියවල තියෙනවා ඉට පස්සේ පැමිණි මුළු පාටකින් ගාන අටදස් පන්සිය කියන ඩිඩිකේට කට්ටේ හෙඩ්ස් ගාන හෙඩ්ස් ගාන අටදස් පන්සියක් ඇවිල තියෙන ඉට පස්සේ රෙජිස්ටඩ් අපි තාම ආරාධන කරත් නෑ ලියාපදිංචි වෙන්න කියලා ඒත් පන්සියක් ලියාපදිංචි වෙලා ඉන්න පන්සිකට අධික පිරිසක් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ඉතින් අපි ඒත් එක පබ්ලිෂ් කරා කවුද වැඩිපුරම ආටිකල් ලිව්වේ කියලත් මේ මේ මාසේ වැඩිපුරම ආටිකල් ගානක් අපිට පබ්ලිෂ් කරේ ජූඩ් සමන්ත 45ක් ලියලා තියෙනවා අභිෂේක ඊට පස්සේ විනායක විනායකගේ ආටිකල් හරිම ඉන්ට්‍රසිං මං හිතන්නේ ජූඩ් සමන්ත ජූඩයත් මං හිතන්නේ ලිව්වා ප්‍රාදේශය සහ ජාතික කලය දෙකේම ප්‍රවෘති වාර්තා කළා එතකොට ඒගාවට රුමේෂ් මදුශංක ඉට පසේ චම්පික ලක්ෂමන් ප්‍රේම දස චම්පිකත් පොඩක් ෆීචාටිකල් ලිව්වේ විනායකත් ෆීචාටික ලිවිති අපි දවසක ගොලුන් තරන් එන්නම් පොඩ්කාස්ට එකට ගොලු සමහර කටෙන් හරිම සප්‍රයිස් ගොලු ලියන ආටික සම්බන්ධය ගොලු අල්ලගන්න තැන් ගැන ගොලු රිසර්ච් කරන දිහවල් දිහ දක්හමති ගොලුන්ත් එක්කන් එන්න ගොලුට අඳුල දෙන්න මේ කට්ටිය තමයි ලියන්න කියලා ඉතිං තව කෑල්ලක් බුණ අඩ් කරන්න මේ අපි මේ එෆන් රේස් ගැන ඉතුවට ලංකාවේ කට ඉන්ට්‍රෙස් නැහැකිල සැහන පිරිසක් ඉන්ට්‍රෙස් සැහන පිරිසක් ඉන්න බලන එෆන් බලන වරුණ ගැන ලියගෙන යන සහ ස්තරහටත් හොඳ ෆී චාටිකල්ටයක් වරුණ ලියන ලියන්න කියලකිව බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න ඩක් එක ෆලෝ කරන කට්ටිය ඉතින් අපි වෙබ් ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා වෙබ් එක මම හිතන්නේ වෙබ් එක පැත්තෙන් අපි විසඳන්න තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම දර අර ටිකක් මොකත්තර අරකි වෙනවා වගේ විශේෂෙන්ම දිවයින වෙනවා වගේ ප්‍රශ්න නොවෙන්න කියන්නේ ෆැක්්චෙක් කරපු ආටිකල් තමයි පබ්ලිෂ් කරන්න ඉතිං ඒක නිසාගොලට බයනතු මේ ඒව කියව් හැකි ඉතිං ඔටික තමයි කියන් තිබුණේ හා මේ යන්න කලින් මේ දවසල වැස්ස අහගෙනන්නයටත් කියන්නේ අහන් එපා එපා ඇයි කියලා ලෙඩ වෙන්න එපා ඒකට හේතුව සියලු පළාත්වල විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ හිඟෙන් සායන වැසියාමේ අවදානමක් දැඩි අවදානමක් තියෙන බව විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය අනතුරක් ගන්නවා. මිනිස්සු කැමැත්තෙන් අසනීප වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නමුත් ටිකක් දැන් පරිස්සම් වෙන්න. තමන් හිසර තමාත මේ සෙවනල්ල කියල තමයි වගේ තත්වයක් තමයි උදාවල් තියෙන්නේ ඒතක මෙතන තියෙන අපේ සයිට් එකෙල් ලින්ක එක කවුරුහරි සයිට් එක විසිට කරනවා නම් ඊට පස්සේ අභිෂේකගේ channel එකේ ගියා නෝ um, පොලිටික්ස් එකක් පොෆෙස සරත් විජේසූරිය කතා පොත අද ප්‍රොෆෙසර් සරත් විජේසූරියගේ පොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් පොඩ්කාස්ට් එකක් කරලා තියෙනවා. එතකොට පොතක් හරි රහට ලියවිලා තියෙන පොතක් එළියට ආවා. ඔයගොල්ලන්ට ගන්න. ප්‍රොෆෙසර්ගේ පොත් කොහොමද ලස්සනයි ලස්සනයි. සහ නෝ පොලිටික්ස් එක බලන්න හරි අවංක තැනකින් කියන්නේ මේ. අර බ්‍රිටෝල වගේ තමයි. මිනිස්සු වයසට යනවා කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක බලන්න ඉතිං ඔටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ විශේෂෙන් අප්ඩේට් එකක් කියන්න ඕනේ මම දැක්ක පහුගිය දවස්වල ඔය අපිට මේ ගහගෙන ගහගෙන යනකොට උත්සව එකක් තමයි නිවුස් එකේ මඩත් මම දැක්ක ජවිවේ සමහර අයගේ මේ ෆේස්බුක් වල ෂෙයා කර කර යනවා මේ ඒක එකක් ෆැක්ට් චෙක් කරලා තියෙන එක චුට්ටක් ආයෙ බලා ගන්න ඒක සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ මංජුගේ කරනවද ඔව් විශේෂයෙන්ම නඩු පැවරීම ඒ ටික වෙනවා ඒ ටික වෙනවා ඒකත් ඉදිරියේදී බලාගෙන ඉන්න මම හිතන්නේ හෙට ඒක සම්බන්ධයෙන් ප්‍රෙස් එකකුත් තියෙනවා Uh, ගන්න ඉස්රට ගන්න ක්‍රියාමාර්ග ඔක්කොම් ප්‍රෙස්සගේ මංජු කියයි කියයි ඒටික තමයි කියන් තිබේ එ හෙට හම් සුබරාත්ගන්න